عليكم مقال كتبته آه، حاطط فيه موقفي السياسي واللي هو اعلنه دلوقتي زميلي هيثم بانخراطي في تنظيم المشتركين الثوريين آه، وبعد ده في نقطتين عايز اتكلم معاهم فيهم عنوان الى رفاق النضال لم اكتب انا على يقين كامل بالنصر كما اكتب الان فبعد أن خرجت الجماهير بداية من الثامن والعشرين من يونيو 2013 لإسقاط المجرم محمد مرسي وجماعته بعد أن تأكدت الجماهير أن هذه الجماعة لا تعبر سوى عن طبقة الحكم وبعد أن تأكدت أن وصول الإخوان المسلمين للسلطة لم يكن سوى مؤامرة دنيئة شارك فيها كل أعداء الثورة من أول المجلس العسكري والأمريكان مرورا بالأحزاب والكيانات المعدة الكرتونية إلى الأفراد الذين يتصفون بالانتهازية والخسة إلا أنه وللأسف الشديد نفس هذه المؤامرة الدنيئة تحاك مرة أخرى الآن على الشعب من خلال استخدام نفس الآليات ونفس الأشخاص الذين شاركوا في المؤامرة الأولى فقد استطاع السيسي ومن وراءه الأجهزة الأمنية والمخابراتية أن ينقض على السلطة في لحظة تاريخية غاية في الأهمية والخطورة ليعلن نفسه وصيا على إرادة الجماهير هذا الرجل الذي لم ولن يكون معبرا سوى عن نفس مصالح الطبقه الحاكمه والتي كان كان النظام المجرم حسني مبارك معبرا عنها ومن ورائه نظام مجرمي المجلس العسكري والذي كان السيسي احد اعضائه الذين خدموا نظام مبارك لعقود ومن ورائهم نظام المجرم محمد مرسي وجماعته ان ما تقدم يجب علي ان اقوم بتوضيح نقطتين غايه في الاهميه والخطوره النقطة الأولى هي ما هي الطبقة الحاكمة؟ والنقطة الثانية ما هو النصر؟ أولاً ما هي الطبقة الحاكمة؟ الطبقة الحاكمة هي نسبة ضئيلة من التعداد السكاني للشعب لا تتجاوز 3% ولكنها تمتلك وتتحكم في 85% من الثروة في البلاد تتقاسمهم بخسة وخيانة مع رجال الأعمال الأجانب ثروات شعبنا تنهب وتسرق من خلال السيطرة الكاملة لتلك الطبقة على السلطة السياسية والتي تستخدمه في حماية ثرواتها ومراكزها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الطبقة تتكون من رجال الأعمال وكبار الموظفين بالدولة وكبار ضباط الجيش والشرطة ومن قادة الأحزاب والنخب السياسية وبعض الانتهازين المتربحين من الثورة الذين تم استيعابهم داخل طبقة الحكم من خلال أداء, أداء دور إعلامي أو صحفي في القنوات والصحف التي تمتلكها وتسيطر عليها الطبقة الحاكمة للمساعدة في تضليل شعبنا وتزييف وعيه. ان سيطره هذه الطبقه على جهاز السلطه السياسيه يمكنها من استخدام هذا الوحش الاستبدادي العملاق لقمع اغلبيه الشعب واخضاعه هذه هي وظيفه الدوله القائمه الان ومؤسساتها قمع وظلم شعبنا سواء من خلال العنف المباشر كما شاهدنا اثناء المواجهات الثوريه او من خلال التآمر والتضليل وتزييف الوعي كما شاهدنا خلال المرحله الانتقاليه ومما لا شك فيه أن هذه الطبقة الحاكمة في حالة تلاقي مصالح مشتركة مع الإمبريالية العالمية والصهيونية لا ينفطر فهذه الطبقة في حالة تداخل مصالح اقتصادية غاية في التعقيد تجعل منها المعبر الحقيقي عن مصالح الاستعمار والصهيونية في بلادنا ان هذه الطبقه الحاكمه والمدعومه من الاستعماريين والصهاينه هي العدو الحقيقي لثورتنا هؤلاء هم العائق امام تحقيق مصالح شعبنا وتطلعاته ان هذه الطبقه ليست سوى عصابه عنكبوتيه عملاقه يخدم بعضها بعضا من اجل الابقاء على مصالحهم وتضليل شعبنا واستقلاله ثانيا ما هو النصر ان انتصار الثوره لا يعني سوى ان تصبح كل الثروه وكل السلطه لكل الشعب بمعنى انهاء سيطره الطبقه الحاكمه على الثروه والسلطه وذلك لن يتحقق سوى من خلال انتزاع السلطه السياسيه من الطبقه الحاكمه لصالح اغلبيه الشعب العامل ونؤسس دوله تعمل وفقا لمصلحه هذه الاغلبيه ما العمل كنت قد كتبت مقال بمحبسي بسجن برج العرب بعنوان دماء شهدائكم تستصرخكم نشرت بتاريخ 4 ابريل جاء فيها ما نصه انه لا سبيل لنا لتحقيق النصر سوى بالعمل المنظم وتنظيم الصفوف داخل جبهه تنظيميه عريضه تجمع كل الشباب النقي الثوري خلف قياده حديديه موحده بعيدا عن القيادات الانتهازيه المهترئه وهذا يعني ان النضال الفردي معدوم الجدوى على الاطلاق علينا جميعا ان نتجه للعمل الجماعي المنظم ليس فقط ذلك بل أنه يجب أن يحمل هذا التنظيم نظرية وخطة ثورية يعمل على تطبيقها بالاسلوب العلمي لتحليل طبيعه وشكل الصراع لرسم الاستراتيجيات والتكتيكات المناسبه لخوض النضال الثوري وتحقيق اهدافه. علينا ان نتاكد ان بناء حزب الثوره هو الحل الوحيد لانتصار الثوره والصقر لدماء الشهداء. ودعوني اتحدث بصراحه بالغه فالتنظيمات والكيانات التي تدعي ان لها علاقه بالاشتراكيه مثل حزب التجمع وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي إلى آخره هي كيانات لا تتصف سوى بالانتهازية والخسة والتبعية للطبقة الحاكمة مثلهم مثل الأحزاب والكيانات الليبرالية والتي يعف قلمي عن ذكرها إن هؤلاء ينصبون أنفسهم كقيادة للانتفاضة بدون وضع وطرح أي خطة عملية للنصر وبالتالي فهم يخدمون عمليا الحكومة وخطتها للقضاء على ثورتنا ما يؤكد ذلك تفويض جميع تلك الأحزاب للسيسي للانقضاض على السلطة ومحاولته الفاشلة للإجهاز على الثورة والإطاحة بمطالب الشعب التنظيم الوحيد القائم في الدولة الآن الذي لا يتصف بالانتهازية ولديه نظرية يعمل على تطبيقها هم الاشتراكيين الثوريون وعلى هذا فقد قررت الانخراط في صفوف مناضلي الاشتراكيين الثوريون ان الاشتراكيين الثوريون يدرسون ويفهمون خبرات التاريخ الثورية وابدا لن وابدا لن ولن ناخذ الجانب الخطا من المتاريس عندما تهب الشعوب المظلومه لمواجهه حكوماتها الظالمه ولا شك ستنتصر ولا شك سننتصر لثوره شعبنا العظيم وانني لاهيد بكل المناضلين الثوريين المؤمنين بحق الشعب في ثرواته والحافظين من ممن قتلوا شهداءنا بان يقفوا في الجانب الصحيح من المتاريس خلف رايه الاشتراكيين الثوريين ليقرأوا ويتعلموا ويناضلوا من أجل تحقيق النصر لشعبنا ومن أجل الصقر لدماء الشهداء إن شعبنا العظيم الذي قد ينخدع البعض بوداعته وبتبجيله للحاكم وللسلطة يحمل في مخزونه الثقافي والفكري الأسطورة الفرعونية القديمة التي يلعب حورس فيها دور المنتقم من الشر هذا الشعب الذي يحمل هذا المخزون الثقافي والفكري وإن كان يرفع الآن صور السيسي إلا أنه عندما يكتشف المؤامرة الدنيئة التي تحاك به سيخرج بروح حورس المنتقم ليطيح بالسيسي وبنظامه وبكل أشكال الاستغلال والنهب والعمالة ليؤسس دولته على أساس من الحق والعدل والمساواة.